Nou is organisatieontwikkeling is niet alleen het ontwikkelen van mensen in een organisatie. Het is natuurlijk ook de factor tijd. Het is ook het ontwikkelen van de organisatie. En wat we dan zien is dat die markt vaak verschuift. De verwachtingen in die markt verschuiven. De norm van de markt wordt anders. Een heel simpel voorbeeld. Mobiele telefonie. Twintig jaar geleden hadden we dat gewoon nog niet. Toen zaten we nog met die, grauwe, met die grijze telefoon met draaischijf. En moet je eens kijken, nu hebben we allemaal een mobiele telefoon. De verwachtingen veranderen. Als ik nog steeds een telefoonfabrikant ben en ik produceer nog steeds die grijze telefoons, dan denk ik dat ik er niet zo heel veel meer verkoop. Niet in West-Europa in ieder geval. Misschien in Afrika. Waarschijnlijk ook niet. Dus die markt die zich ontwikkelt, die zorgt ervoor dat er spanning ontstaat tussen de norm vanuit de markt en de waarde van je organisatie. Die spanning die zit aan de rechterkant van dit model, maar ook aan de linkerkant van dit model. Het zou zomaar kunnen zijn dat je, ehm, dat je, dat je nieuwe producten en diensten moet verzinnen. Het zou zomaar kunnen zijn dat je daarvoor nieuwe machines nodig hebt in je organisatie. Maar niet alleen nieuwe machines, het zou ook zomaar kunnen zijn dat je mensen nodig hebt die die nieuwe producten verzinnen. Dat je nieuwe mensen nodig hebt die die nieuwe machines bedienen. Daar zit dynamiek in de organisatie. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je dus moet nadenken van wat is nou onze overtuiging? Wat zijn wij nou eigenlijk? Wat willen wij nou eigenlijk zijn? Willen wij een telefoonfabrikant zijn die alleen maar grijze telefoons levert? Of maakt ons dat niet uit? zijn wij een producent van communicatiemiddelen. dan zou je misschien ook gewoon naar een, eh, een mobiele phone toe kunnen gaan. Ook communicatiemiddel. Oftewel, je moet nadenken wie zijn wij en wat is onze visie, missie en strategie. Hoe gaan wij met onze organisatie zo goed mogelijk inspelen op die veranderingen in de markt? Dat hoef je niet elke dag te doen, maar zo eens in de paar jaar is dat wel echt nodig. En dan kun je ook tot de conclusie komen dat, eh, dat je ja, van een aantal oude dogma's af moet. Dat je moet gaan nadenken over ehm, welke machines wil je niet meer hebben. Welke machines zijn afgeschreven, produceren niet meer voldoende. Eh, zetten we gewoon bij het grof vuil. Ehm, dat je moet gaan nadenken over welke mensen in mijn organisatie moeten wij zorg voor gaan dragen, want ja, die gaan buiten de boot vallen. Die kunnen niet mee in deze nieuwe ontwikkeling. Het zou ook zomaar kunnen betekenen dat je moet gaan nadenken over welke producten wil je nog wel verkopen en welke niet. Als we die spanning zouden willen oplossen, de spanning tussen organisatie en de markt, betekent het dat we die, die piramide, die logische niveaus, gaan verschuiven naar rechts. Als je als organisatie dan mee wil met die ontwikkelingen in de markt, dan gebeurt er in één keer een hele hoop tegelijkertijd. Je ziet op dit moment dat als je wil veranderen, dan gaan de waarden van de organisatie veranderen. En linksonder zie je meteen dat de norm van het individu ook mee verandert. Want die waarden van de organisatie zijn de norm van het individu. En dat betekent dat je de spanning aan de rechterkant tussen je bedrijf en je organisatie opheft maar meteen spanning creëert bij je medewerkers. Want die moeten opeens andere dingen gaan doen dan dat ze jarenlang hebben gedaan. Als voorbeeld ehm, een organisatie die eh, gefuseerd is uit 26 verschillende gemeentes. Die gemeenteambtenaren die kwamen opeens in een andere omgeving, in een andere eh, setting. Moesten opeens andere dingen gaan doen. Werk inhoudelijk deden ze wel hetzelfde. Maar bij de gemeentes hoefden ze geen uren te registreren en nou moesten ze opeens tijd gaan schrijven. Dat gaf ontzettend veel spanning. Die mensen lopen dus tegen hun eigen blokkeringen aan. En ja, daar heb je, daar heb je mee te dealen. Als je als organisatie mee wil met die, nieuwe, met die nieuwe markt, of met die veranderende markt, dan zul je altijd te maken krijgen met medewerkers die spanning ervaren. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Die waarden van die organisatie, nogmaals, cruciaal, zijn de norm van de omgeving. Dus je zult heel erg duidelijk moeten maken wat die kernwaarden dan zijn. En dat vertalen naar het zichtbare gedrag wat je verwacht van die medewerker op die werkvloer. Want pas dan kun je ze zeggen van nou, ga het maar doen. Ik heb er vertrouwen in van je. Ik ga je helpen. Ik ga... Dat gaan we ook allemaal zien. Die medewerker ervaart spanning in het meegaan met de nieuwe markt, met zijn nieuwe organisatie. Ja, spanning in de organisatie dus. Spanning is rood. Hij doet soms dingen niet die je wel verwacht en hij doet dingen wel die je niet verwacht. Dat het gewoon ingesleten gedrag is. Soms zou het kunnen zijn dat, je, dat een medewerker dingen niet kan. Het zou zomaar kunnen zijn dat als jij als organisatie een nieuwe machine aanschaft, dat een medewerker dat echt even moet leren hoe daarmee om te gaan. Ik bedoel, ik kom nog echt uit de tijd dat we computerlessen kregen om te kijken van hoe zet je dat ding dan aan en welke eh, commando's moet je dan geven. Echt waar. En dan moet je het ook nog leuk vinden als, eh, als medewerker. Je moet dus ook nog de overtuiging hebben. Hé, hey, ik heb er vertrouwen in. Ik wil het. Ik kan het. Ik, eh, ik wil wel mee. Het kan ook zomaar zijn dat die individuele medewerker zegt van ja, het past helemaal niet bij mij. Die nieuwe bedrijf, dat ben niet ik. Ik wil me daar niet mee vereenzelvigen. Ehm, het past niet meer bij de zin van mijn leven. Het wordt veel te commercieel. Of het wordt eh, juist eh, niet commercieel genoeg of niet resultaatgericht. Nou, deze medewerker loopt dus ook aan twee kanten tegen spanning op. En die gaat dus ook kijken, past dit nog wel bij mij? Wil ik dit nog? Past dit bij de zin van mijn leven? En wil ik dit nog? En waar loop ik dan tegenaan? Welke waarden moet ik dan anders gaan interpreteren om mee te gaan met dit bedrijf? En dan moeten ze dus een aantal stappen zetten. Het belangrijkste is dat ze gaan nadenken over hun eigen overtuigingen. Wil ik dit? Het bedrijf wordt, gaat iets anders doen. Wil ik dat wel? Het bedrijf gaat iets anders doen. Ben ik dat wel? Past het wel bij me? Die shift moeten ze als eerste maken. Dat is een hele belangrijke shift, omdat je daarmee de spanning ook oplost tussen de waarde van het individu en de norm. En daarna is een belangrijke shift dat ze moeten gaan leren. Als ik dit wil, kan ik het dan ook? En als ik dat, eh, als ik dat dan zou willen, dan krijg ik daar dan een opleiding voor? Krijg ik daar dan een training voor? Want pas als ik het wil en ik kan het, pas daarna, pas daarna kan ik het ook daadwerkelijk gaan doen. En dan zie je die medewerker opeens groeien. Je ziet dat hij het wil, je ziet dat hij het kan. Hey, en dan gaat hij het ook opeens doen. En dan zegt de omgeving weer, joh beste medewerker, jij bent hier een volwaardig, 100% perfecte medewerker binnen dit bedrijf. Hij voldoet weer volledig aan wat wij verwachten binnen de toekomstige organisatie. We weten natuurlijk dat de tijd nooit stilstaat en dat betekent dat altijd spanning zit aan de rechterkant van de organisatie. Wat moeten we ontwikkelen? Hoe spelen wij in op veranderingen in de markt? Wat moeten we daarvoor doen? Wat moeten we daarvoor kunnen? Er zit ook spanning aan de linkerkant van de organisatie. Wat moeten we vooral laten? Wat willen we niet meer leveren? Wat, waar moeten we afscheid van nemen? En er zit ook spanning aan de rechterkant van het individu. Wat moet ik dan als individu leren, als medewerker? Hoe, wanneer, wanneer ben ik de optimaal functionerende medewerker? En vooral ook, wat moet ik laten? Wat moet ik niet meer doen? Die spanning in het hele model, maar ook de spanning in de dagelijkse praktijk, dat is wat organisatieontwikkeling voor mij zo ontzettend leuk maakt. Dat is wat mijn vak is geworden.